qual cena né? é, é a... Então, é despedida. O tempo tá acabando, tá? tá? Uhum. Eu queria que você trabalhasse com a ideia de impulso. Você quer tocar ela, mas você não toca. Você quer beijar ela, mas você não beija. O tempo tá acabando, talvez você nunca mais encontre essa mulher. Então, assim, vamos focar nessa, nessa urgência, uhum. nesse gesto que, que, que não é completo. uma ideia. Ah, é? Qual? Quero dormir com você.